Е, дякую вам. Е, я вважаю, даний захід дає можливість е, обмінятися опитом, практикою, а саме зрозуміти на прикладі самого Хаміша, як е, він впроваджував е, свій досвід, свої е, технології в таких міжнародних великих компаніях, як British Airways, і можна якось на своє розуміння, на свій лад дан, дану практику примінити в нашому ринку, в нас в Україні, на наших клієнтах, що в майбутньому в принципі має надати певний результат. Да? для нас, е, як учасників, для компаній, в яких ми працюємо, і в подальшому також ділитися із своїми е, партнерами, колегами е, даним даним опитом. Так, дякую.